Всем здравствуйте! Сегодня мы хотим предоставить новый продукт компании Torelli T3S класса. Это новая система, сейчас мы вместе с вами ее рассмотрим, из чего она состоит и что она может. Схема. Схема есть, кат ложен. Гарантийная книжка проводка. Комплектующий мап, переключатель, блок управления и датчик температуры редуктора. А, и еще есть маленький монтажный набор. Значит, разъем э, дешевле, чем на Т3, но тоже достаточно надежный, влагонепроницаемый. Она у нас является 24-пиновой за счет чего они добились 24 пинов. Сейчас будем разбираться. А, сейчас быстренько пройдемся по комплектации. Датчик температуры редуктора, э, контактики, термоусадочные термоусадка для, для того, чтобы изолировать разрывы проводов, да, пластиковые наконечники на контакт. В принципе, неплохой такой наборчик. А, мап-датчик выносной, что является большим плюсом. Если вылетит мап, то поменять можно только мап. Колодка предохранителя, тройничок вакуумный, ну и переключатель, который в принципе такой же, как и у нас на Т3, Т3 УБД. Да, я так понимаю, что Т3 С класса оно только четырехцилиндровое, наверное, шестицилиндровых их не будет. Ну, это нецелесообразно. Почему называют это 3 S-класса? Потому что среди недорогих систем это S-класс. Значит, разберемся с проводкой. Э, подключение интерфейса происходит через, подклю... через шнур, который подключается на переключатель. То есть за счет этого сократили количество проводов аж на 4 провода. Нет отдельного коннектора для диагностики. Э, да, сейчас многие используют такую, такую схему, но между Т 3 и Т 3 С в Т 3 есть отдельное подключение компьютера. Единственное, чего мы лишаемся, это мы не можем продиагностировать переключатель, потому что мы вместо него подключаем интерфейс. На Т 3 системе мы можем всегда подключиться и проверить наш переключатель, его работоспособность. Дальше берем схему, по схеме смотрим. У нас все массы такие, как на датчик температуры, на газовый клапан. Надо кидать отдельно на кузов. То есть этим они тоже сократили. Но ну, ничего в этом страшного совершенно. Многие так и делают изначально, обрезав там Да, лямбда не имеет у нас здесь симуляции, как, так как в Т3, который можно симулировать работу второго лямбда Здесь мы можем просто подключиться. Э, потому что ну, только считать его показателем, больше ничего. Э, дальше, а, и у нас, смотрю, провод на температуру газа, он же является проводом оборотов мощностного режима. Поэтому у нас не, не укомплектовано, я не вижу датчика температура форсунок, потому что этот провод является также и мощностным для оборотов. Поэтому, да, многие системы, которые так, в такой схемотехнике работают, датчик температуры газа не комплектуется. Это как отдельная опция, потому что кто-то хочет использовать датчик температуры газа, кто-то хочет использовать обороты. Поэтому тут уже сугубо личное. Больше ничего такой разницы большой я не вижу. По схеме самого процессора такой же стоит, как Т3, то есть любой диапазон автомобилей, дорогих, недорогих, все возьмет. Составляющие, плата, ключи и все остальное достаточно надежные. Поэтому мы, мы просили, конечно, создать, чтобы это удешевить систему для любителей недорогого, но при этом оставить ее надежность такую же, как и у Т3, Т3 УБД. Надеемся, мы этого добились. Также сразу же хочу сказать, что очень многие скажут, что а как же нам подключить давление газа, если нету датчика, который, как все привыкли на вольтековские форсунки, э, вкрутить там, грубо говоря, вот э, торели, форсунки наши, да, трехомные, как же ж вывести давление газа. Э, сразу хочу показать, чтобы потом в дальнейшем не думать, как, чего. Берете обычную дюзу, которая шла сюда, у каждого она валяется в гараже, она есть, это не проблема, и вкручиваете в переходник, который идет для датчика температуры. И у вас есть выход на давление газа. Ничего в этом сложного нету совершенно. Так, в общем, это наша новинка. Надеемся, что она вам очень понравится. Мы ее испытали, вопросов к ней мы не увидели. Все работает так же хорошо, так же надежно. Надеемся на благотворное сотрудничество. Огонь, давайте, мы с вами, мы поможем.